¿Quién está despierto todavía? <laughs> Hijito, hay que dormir. Si no, la muñequita le come los piecitos. ¿eh? <laughs> bueno, vamos a hacer nono, ¿eh? ya es tarde. Arro, ¿Dónde está papi? ¿Papi? Papi, papi, papi. ¿Pero cómo? ¿No te acordás, Sonso? Mm. <laughs> bueno, papi está bajo tierra. Mm. ¿Te acordás? ¿Ahora? Mm, no. Sí lo fuimos a despedir. Sí, lo saludábamos cuando él entraba al agujero negro y se quedó bajo tierra. Oh. <laughs> Desde entonces está bajo tierra, papá. Bajo tierra, hijito. Mm. ¿Dónde está papá? Bajo mm. tierra. Papá está bajo tierra. ¿Podrá el pequeño Jorge Antonio superar sus traumas de la niñez? ¿Podrá Emilia Renata bajar la dosis de su medicación? ¿Podrá Ángel Jorge Luis tomarse vacaciones este año? No deje de ver el próximo capítulo. ¡Qué pena! Lorena